tere, minu nimi on Pihla ja ma olen kümneaastane. minu idee ühe lausega on siis minu emotsioonidele reageeris aba. Äh, ma teen seda sellepärast, et see võib aidata paljusid inimesi maailmas. kas lihtsalt niimoodi, et nad kasutavad seda lõpuks või selleks, et nad saaksid oma emotsioone väljendada. kellele seda on vaja? seda on vaja inimestele nagu mina, kellele meeldib lihtsalt looma, loomaks riietuda cosplayeritele, nad lihtsalt riietuvad lõbuks loomaks, nagu minagi, ja teatriinimesed. Neil on seda iga, oma igapäevatöös vaja. ja kõige olulisemad muidugi inimesel ke,, inimesed, kellel on raske oma emotsioone väljendada äh,. kuidas seda kasutada? Uh, sa paned enda anduri käe peale ja see loeb su südametukseid uh, kui sa, su süda tuksub kiiresti, hakkab su saba kiiremini ka liputama. Äh, minu visioon oleks see, et kolme kuni viie aasta pärast äh, on minu saba tavaline asi äh, tänavapildis ja see on muutunud eneseväljendamisviisiks. mind võiks, mind saab aidata südameanduriga. aitäh minu prototüüp töötab niimoodi, et on tehtud sinna veebileht ja siin on äh, kaks valikut, kas happy või sad. kui sa vajutad esimese ehk happy peale, siis see läheb niimoodi liputama, kiiresti. aga kui sa valid sad, siis see läheb niimoodi aeglaselt niimoodi näeb siis välja minu saba seesmine osa. siin on siis mootor, siis see, mis äh, kõike seda juhib ja patareid. Kitsuta nimi tuli siis Jaapanist. see koosneb põhimõtteliselt ainult kahest sõnast, kitsune ja tail. kitsune tähendab siis jaapani keeles rebast ja tail tähendab inglise keeles saba ja niimoodi tuligi saba nimi kitsuta